Так, нам нужен тест на равенство дисперсии, потому что ANOVA как таковая применяется только для случая, когда дисперсии равны. Если дисперсии не равны, то мы должны смотреть на один из этих двух тестов. Запускаем. Тест на равенство дисперсии математически подтвердил то, что было видно и так на графике, который мы исходно построили что дисперсии, ну как и стандартное отклонение, по разным странам явно не равны. Тест Левини это подтвердил математически, significance меньше 500. Нулевая гипотеза состоит в том, что дисперсии равны. Отвергая нулевую гипотезу, значит дисперсии в генеральной совокупности не равны. Табличка Анова, следовательно, в данном случае смысла большого не имеет. Смотрим сразу на Велча и Брауна Форсайта. Эти два теста очень согласованы, и обычно дают одинаковые результаты. Итак, significance и там, и там, опять же, меньше 5 сотых. Нулевая гипотеза о равенстве средних по всем странам отклоняется. Значит, делаем вывод. Есть разница статистическая между средними значениями продолжительности рабочей недели в разных странах. Такой график мы уже строили через граф Chart Builder, но только здесь нету отростков, которые характеризуют дисперсию или разброс вокруг каждой средней. Есть ощущение, что в России и в Украине продолжительность рабочей недели примерно одинакова. Как это проверить? Можно вернуться к Т-тестам, а можно проверить это внутри алгоритма дисперсионного анализа. Для этого заходим в PostHoc Два блока постхок тестов. Для случая, когда дисперсии равны, это не наш случай, для случая, когда дисперсии не равны. В принципе, мы можем выбрать любой из этих тестов, они очень согласованы. Ну, допустим, выберем Donuts. Результаты, в общем-то, ну, для сравнения выберу, чтобы показать, насколько согласованы эти тесты. Запускаю. Так, <clears throat> большая табличка. Скопирую ее в Excel, чтобы выделить. интересующие ячейки. Сделаю фильтр по, этой перем по этому столбцу. <clears throat> Выберу здесь только россию